けないんだいけないんだ先生に言っちゃおういけないんだいけないんだ先生に言っちゃおうちょっと男子掃除してないのバレてるからもうちょっと真面目にやってよ今日の掃除は男子だけね後で先生には言っとくから真面目にやってねそしたら許してあげるから kind of